आमच्या घरी जेवण आहे सगळ्यांनी येताना थाटी वाटी भात भाकरी चपाती काय असेल ती सर घरचं घेऊन यायचं आहे आणि एक लक्षात ठेवायचं इथं आल्यानंतर पोट भरून जेवायचं आमच्यात गरिबांना जेवण घालायची पद्धत जर आहे सगळं घेऊन या आणि इथं लागल ती राहिलेलं सगळं इथं मिळणार आहे त्यामुळे टेन्शन घ्यायचं नाही कचकून दाबून